Ukimsikiliza vizuri, haongei kama kwa sababu jeshi la polisi lina wajibu kulinda raia na mali zao. Ni jeshi ambalo lipo kwa ajili ya kutulinda sisi. Tukikatwa kodi tunawalipa ili wao watulinde, lakini ukimsikiliza IGP Siro anazungumza kama jeshi fulani ambalo liko kwenye vita dhidi ya raia. Anaongea kauli za vitisho, anaongea kauli za eh, za kujaribu kuonesha watu kwamba ana uwezo wa kuua, ana uwezo wa kuvunja, anaweza kufanya chochote na na na anazungumza ana, ana, ana nimemsikiliza vizuri Siro kwa karibia dakika zote. Nimeona wakili Madereka yuko hapa, baadaye atatusaidia. Simon Siro amesema kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria. Mimi nikatamani nisikie akoti sheria moja kwamba labda ni sheria fulani ya mwaka fulani inasema hivi, kwa hiyo wananchi wasifanye hivi. Hakukoti sheria yoyote, yeye alikuwa anasema tu kwa mujibu wa sheria, tutawavunja miguu mkienda mahakamani E, kama unataka kufa njoo utaona, tutakuua e, kwa mujibu wa sheria, si tutafanya nini, tutafanya nini. Amezungumza kuhusu mambo mawili au matatu ambayo mimi nitayajadili. La kwanza, Simon Siro amesema e, wao hawawezi kumbambikia e, Mbowe kesi kwamba amejaribu kuwa kujaribu kutengeneza kuwaonesha Watanzania kwamba yeye na jeshi lake ni jeshi la watu wema sana, hawana nia na wala hawawezi kumbambikia Mbowe kesi. Akaonyesha kwamba kwa nini tumbambikie Mbowe kesi eh? Sisi tunajua mengi na na na na Watanzania waamini tu kwamba Mboe ana matatizo na yeye ni binadamu na yeye hawezi eh, eh, kubambikiwa kesi. Je, rekodi za jeshi letu la polisi zinasemaje kuhusu ubambikaji wa kesi? Rekodi ya jeshi la polisi chini ya Simon Siro linasemaje kuhusu kubambikia watu kesi, hasa watu wa Chadema? labda watu wanasahau e, kama kuna jeshi kwanza, kauli ya kwanza imetolewa na, na Samia Suluhu mwenyewe akisema kwamba jeshi la polisi na TAKUKURU waache kubambikizia watu kesi. Hiyo kauli inathibitisha kwamba jeshi hilo lina tabia ya kubambikizia watu kesi. Kesi ya mashehe wa Uamsho ambao wamekaa magereza kwa zaidi ya miaka nane Magereza sio hoteli ya Kempiski wala sio sio sio sio picnic. Ni sehemu mbaya. Wamekaa ndani kwa miaka nane, wameachiwa bila ku, ku, ku, ku, kesi kuhukumiwa au bila kukutwa na kosa lolote. E, e, e, kama hawakuwabambikia kesi walikuwa wamefanya nini? Hilo hilo ni muhimu. Simon Siro akajibu, sisi wenyewe tulishambuliwa kwa risasi eh, tukiwa tumemaliza mkutano wahadhara wa kufunga kampeni Kinondoni, tukakamatwa, tukafunguliwa mashtaka. Polisi wa, wa, wa, wote waliokuja kutoa ushahidi, aliyekuja na, na picha za video, aliyefanya nini, wote walikuwa watu wa jeshi la polisi, na hiyo kesi eh, polisi ndo walikuwa wanaiendesha, akiwemo aliyekuwa RCO anaitwa Ngichi, Sambodi Ngichi, chini ya, ya, ya Simon Siro tukafungwa kiuongo na tukachajiwa zaidi ya milioni mia tatu hamsini mahakama kuu ya tanzania imekwenda imetengua ile rufaa na hiyo hukumu na imesema yale mashtaka yalikuwa fabricated na ma, mashtaka ya uongo kwa hiyo maana hiyo tulibambikiwa kesi kuna kuna kuna kuna kuna kuna nyingi ambazo tunaweza kupitia akwirina alipigwa risasi hao watu wakasema risasi ile iliruka, sio ikazungukaje, ikaenda ikamuua kweli. Kwa hiyo tukizungumza kuhusu uadilifu na tukizungumza kuhusu kusema kwamba jeshi la polisi la Tanzania chini ya siro haliwezi kumbambikia mtu kesi ili uh, ili kuonesha kwamba eh, kuonesha kwamba hilo jeshi halina hiyo tabia, hata mtoto mdogo atakuambia kwamba hilo jeshi halina uadilifu wa hivyo. Hili ni jeshi ambalo na Chadema sasa hivi tunaangalia cases wakina Mdude Nyagali walichomekewa ma, walibambikiwa kesi ya madawa ambayo ke, polisi wameshindwa kuthibitisha kwenye mahakama. Wameulizwa waliendaje kusachi kwa Mdude, ilikuwaje? Ikaonekana wazi kabisa kwamba wao ndio walichukua ufunguo walipomkamata Mdude, wakaenda wakaweka madawa ya kulevya eh, nyumbani kwake wakajaribu kumfunga Mdude ikashindikana. Simon Siro anasemaje? Hawezi kumbambikia mboe kesi. Kwa hiyo kwa rekodi ya, ya jeshi hili kubambikia watu kesi eh, Simon Siro hana hana moral authority ya kusimama popote akasema hawezi kumbambikia mboe kesi na, na Mboe ameshtakiwa eh, mara nyingi sana kesi zote za kisiasa na jeshi hili hili la polisi, na mara zote mahakama imehukumu kwamba e, e, e, Mboe ha, hakufanya hayo makosa. Kwa maana hiyo alibambikiwa kesi, hilo ni la kwanza. La pili, Simon Siro anasema wao hawafanyi siasa. Nani ambaye hajui kwenye nchi hii kwamba jeshi la polisi chini ya Simon Siro limegeuzwa kuwa kitengo cha siasa cha ndani ya Chama cha Mapinduzi na linafanya propaganda za wazi dhidi ya washindani wa Chama cha Mapinduzi. Nani ajui hilo? Na kuna mt, hata mtoto mdogo, hata vile vitoto vyangu vidogo vinajua. Nilipoenda kukaguliwa pale nyumbani kwangu na polisi wakiwa wamebeba bunduki, mtoto wangu wa miaka miwili eh, gabriel aliniambia, baba, polisi wanataka kukupiga risasi. Alijuaje? Mtoto wa miaka miwili anasema mbele e, mbele ya RCO kwamba polisi wanataka kukupiga risasi baba anajua kabisa kwamba polisi wa nchi hii sio watu wazuri, na wamejigeuza, badala ya kuacha sisi tushindane na sisi, wao ndio wanashindana na sisi, wana, wanashindana na sisi. Chini ya Simon Siro sisi tunazuiliwa kufanya vikao ambavyo sheria imeturuhusu, sisi tunazuiliwa kufanya mikutano ya hadhara ambayo sheria ya vyama vya siasa namba tano ya mwaka tisini na mbili imetupa mamlaka ya kufanya mikutano hiyo, kwamba tupeleke tu taarifa Eh, kwa jeshi la polisi chini ya Simon Siro tumezuiliwa na tunapigwa na tunaumizwa na tutukira tunapo attempt kufanya hiyo mikutano e, e, na CCM wanafanya hivyo. CCM wanafanya mikutano nchi nzima, wanafanya vikao nchi nzima. Nani ambaye Simon Siro anaweza kusimama akamwambia wao hawafanyi siasa na akamwelewa? Kwa kwa kifupi, mimi nafikiri kama hatuvunji sheria kama sheria zetu zimeturuhusu kwenda kumwona ndugu yetu au kiongozi wetu aliyekamatwa ambaye yuko mahabusu, atakuwa analetwa. Sheria haizuii mtu kwenda kwenye mahakama unless watuambie sheria namba fulani imekataza mtu asiende kumwona ndugu yake akiwa kwenye kesi. Mimi nafikiri watu waende